डिजिटल मार्केटर विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कम्पनीहरू जस्तै hardware hotels cafe cloth shops fancy shops electricity shops hardware shops विभिन्न ट्रेनिङ सेन्टर्स यो कम्पनीहरूको चाहिँ मैले चाहिँ अनलाइन प्रमोसन अनलाइन मार्केटिङ गर्दै आइराखेको छु राइट त्यो सँगसँगै डिजिटल मार्केटिङ मात्र होइन एफिलिएट मार्केटिङ पनि गर्छु म सो एफिलिएट मार्केटिङमा पनि विभिन्न आउट अफ कन्ट्रिजहरूको एफिलिएट प्रोग्राम्सहरूमा हामी विगतमा रहेर एकदमै धेरै काम गऱ्यौँ राइट अहिले पनि एज अ एफिलिएट मार्केटिङ प्लेटफर्मको रूपमा हामीले एसबिसी साइमोन जोन प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ एउटा लाखौँ हजारौँ व्यक्तिहरू हामीसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ साइमन जोनमा र विभिन्न ठाउँबाट यो प्लेटफर्ममा काम गरिराख्नु भएको छ र यो प्लेटफर्म्सहरूमा काम गर्दा एफिलेट मार्केटिङ प्लेटफर्ममा काम गर्दा मैले लाखौँ रेभेन्यू जेनेरेट गरेँ र मेरो कयौँ स्टुडेन्ट्सहरूले पनि लाखौँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्नुभएको छ र गरिराख्नु भएको छ भने डिजिटल मार्केटिङ गर्दा विभिन्न कम्पनीहरूको ब्रान्ड प्रमोसन गर्दा छुट्टै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चार्ज लिन सक्छौँ होइन प्याकेजमा twenty five hundred package five thousand package eleven thousand package यसरी चाहिँ प्याकेज वाइज हामीले चार्ज लिएर पनि प्रमोसन गर्दा चाहिँ एउटा राम्रो अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई मिल्छ राइट सो यो प्रमोसनको बिचमा म्याक्सिमम् मैले चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ प्रयोग गर्ने गर्छु राइट फेसबुक मार्केटिङ किन गर्ने म तपाईँहरूलाई अपकमिङ सिरिज स्टेप्सहरूमा एक्चुअल्ली चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु र यो च्याप्टर सुरु गर्नु अगाडि अलिकति थ्योरिटिकल्ली हामी कुरा गर्छौँ फेसबुक मार्केटिङको विषयमा राइट सो मैले योभन्दा अगाडि एफिलिएट मार्केटिङको series step by step affiliate मार्केटिङको सिरिजमा केही फेसबुक मार्केटिङको पनि मैले च्याप्टर तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ किनभने एफिलिएट मार्केटिङ गर्नेलाई डेफिनेटली पनि विभिन्न फेसबुक मार्केटिङदेखि लिएर अन्य मार्केटिङ टुल्सहरूको विषयमा चाहिँ जान्न आवश्यक छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा यो स्टेपसम्म तपाईँहरूलाई अलिकति फेसबुकको विषयमा वाइडली चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु र त्यो कारणले गर्दा हामी डाइरेक्ट टपिक्सतर्फ जम्प गरौँ है त सो यो ट्रेनिङको नाम रहेको छ your business multiply by Facebook marketing यस exactly your business multiply by Facebook marketing Facebook नै यस्तो मार्केटिङ प्लेटफर्म हो यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ जुन स्ट्राटेजी प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ टेन टाइम्स आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ म स्योर छु किनभने आइएम युजिङ एन्ड मैले एक्सपिरियन्स गरेको मैले गेन गरेको तपाईँहरूलाई चाहिँ कुराहरू एक्चुअल्ली तपाईँहरूलाई सिकाउँदै गरेको छु किनभने मैले यो युज नगरिकन मैले यत्तिकै चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा मैले तपाईँहरूलाई डेफिनेटली सिकाएको छुइनँ प्र्याक्टिकल कुरा मैले एक्सपिरियन्स गरेर गेन गरेर पाएको कुरा म मलाई बेनिफिट हुन्छ भने मेरो कहीँ स्टुडेन्टहरूलाई बेनिफिट हुन्छ भने तपाईँहरूले किन यो बेनिफिट्स नउठाउने सो त्यो कारणले गर्दा मैले यो सेरिजहरू यो ट्रेनिङहरू डेभलप गर्दैछु सो हामी यो विषयमा पढ्नेछौँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउन चाहन्छु three Facebook ad strategy that will work for your local business तिनवटा फेसबुक मार्केटिङ स्ट्राटेजी अथवा चाहिँ फेसबुक एड स्ट्राटेजी जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो लोकल बिजनेस होइन मेबी वे जुन सुकै तपाईँको बिजनेस होस् है मैले अघि भने जस्तै तपाईँको फ्यान्सी सप होला क्लोथ सप होला इ कमर्स होला अथवा तपाईँ चाहिँ मार्केटर होला होइन डिजिटल एफिलिएट होइन अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ सप होला होइन सो ट्रेनिङ सेन्टर होला त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक मार्केटिङ स्ट्राटेजी र फेसबुक एड स्ट्राटेजी र त्यस स्ट्राटेजीहरूमध्ये तिनवटा महत्त्वपूर्ण स्ट्राटेजी म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्दैछु है त नम्बर वान भनेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु र तपाईँहरूले चाहिँ यो ट्रेनिङ सुरु गर्नु अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ take a note however that not all ad objectives will work for your local business होइन तपाईँको सबै यो स्ट्राटेजीले तपाईँको बिजनेसमा काम गर्छ नै भन्ने छैन तर त्यसमध्ये तपाईँले केही हदसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन you must have at least an idea of good strategy होइन तपाईँसँग चाहिँ कम्तीमा पनि केही न केही चाहिँ एउटा चाहिँ गुड स्ट्राटेजी मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ हुन आवश्यक छ or maybe even a few strategy that will work for best for your local business होइन एउटा थोरै मात्र नै किन नहोस् तपाईँले सिक्नुभएको स्ट्राटेजीलाई चाहिँ बेस्ट ढङ्गबाट तपाईँको लोकल बिजनेसमा चाहिँ काम गर्नुहोस् राइट सो द्याट्स वाइ तपाईँसँग चाहिँ एउटा गुड स्ट्राटेजी हुन आवश्यक छ सो तिनवटा स्ट्राटेजीहरूमध्ये नम्बर वान स्ट्राटेजी छ make people aware of your business number one भनेको जहिले पनि जहाँ पनि जुनै पनि ब्रान्डले जुनै पनि बिजनेसले आफ्नो कोल्ड अडियन्सलाई आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेसको बारेमा आफ्नो प्रडक्टको बारेमा आफ्नो सर्भिसको बारेमा चाहिँ अवेर गराउ गराउन आवश्यक छ कसरी तपाईँले अवेर गराउन सक्नुहुन्छ त म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु है so number one number one फेरि पनि रिपिट गर्छु make people aware of your business सचेत गराउनुहोस् जनचेतना फैलाउ चेतना फैलाउनुहोस् राइट तपाईँको बिजनेसको बारेमा नम्बर वान कसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि one of the best way to do this by spending a few dollar on Facebook apps तपाईँले चाहिँ थोरै चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ पाँच डलर दस डलर बिस डलर पचास डलर जति सक्नुहुन्छ थोरै डलर अमाउन्ट स्पेन्ड गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ you can choose the brand awareness or reach objectives to educate people about your business and what you can do for them तपाईँले चाहिँ जहाँ तपाईँले चाहिँ एउटा फ्यु डलर स्पेन्ड गरिसके पछाडि ब्रान्ड अवेरनेसमा गर्ने कि रिच अब्जेक्टिभ्समा गर्ने कुनमा गर्ने चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जब चुज गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एजुकेट गराउनुहोस् about your product about your service about your business and तपाईँले के उनीहरूको लागि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईँले चाहिँ एजुकेट गराउनुहोस् right so in your ad है in your ad make sure you clearly indicate indicate where your business is located business what the nearest landmarks are your contact details and your business hours exactly zawa ad advertise contact details exact locations र त्यो सँगसँगै तपाईँको बिजनेस कति बजेदेखि कति बजे चाहिँ ओपन हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई क्लियरली क्लारिफाई गरिदिनुहोस् right it make easy for them होइन उनीहरूको लागि चाहिँ सहज बनाउँछ to find and contact you तपाईँलाई भेट्टाउनको लागि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि make it easy right so त्यो कारणले गर्दा यो कुराहरू चाहिँ खुलाइदिनुहोस् right number one strategy number two भनेको चाहिँ sponsor and event right sponsor and event especially सबैको लागि हुँदैन राइट आफ्नो बिजनेस अनुसार पनि हुन्छ right sponsoring and event will depend on the nature of your business तपाईँको बिजनेसको नेचर अनुसार पनि चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ जस्तो सबैको लागि हुँदैन फर इक्जाम्पल स्पोन्सर इभेन्ट मैले गर्छु अथवा हामी गर्न सक्छौँ किनभने हामीले यस्तै यस्तै प्रोग्रामहरू इभेन्टहरू गरिराखेका हुन्छौँ अनि देन आफ्टर यस्तै यस्तै ब्रान्ड अवेरनेससँग रिलेट क्याम्पेनहरू चलाइरहेका हुन्छौँ हाम्रो लागि चाहिँ स्पोन्सर इभेन्ट पनि एउटा चाहिँ बेस्ट स्ट्राटेजी छ भने यो सबैको लागि चाहिँ हुन्न तर आफ्नो बिजनेस अनुसार तपाईँले sponsor event money, pani garna saknu huncha right Our third bhaneko chai use the picture of actual customer it is most important thing it is most important strategy facebook marketing ma right most ads on facebook show stock photos right and you know they are stock photos because you have seen them in a million other ads right धेरै जसो फेसबुक मार्केटर्स अथवा फेसबुक मार्केटिङ गर्दा पनि तपाईँले गुगलबाट राइट विभिन्न अरू प्लेटफर्म्सहरूबाट तानेर त्यसलाई चाहिँ एड एडभर्टाइज गर्दा चाहिँ तपाईँको अडियन्सको लागि तपाईँको कस्टमरको लागि क्याच किन हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दा तपाईँले स्टक फोटोजहरू युज नगर्नुहोस् आफ्नै युज गर्नुहोस् तपाईँले युज गर्दाखेरि होइन they will probably recognise the people on your ad and it will more like it will more than likely pique their curiosity भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नै युनिक युनिक चाहिँ फोटोज युज गर्नुभयो कन्टेन्ट युज गर्नु भने क्याच हुन्छ अथवा चाहिँ कस्टमरको फोटोजहरू तपाईँले युज गर्नुभयो भने मेबी अरूले पनि चिनेको हुनसक्छ त्यो कस्टमरलाई अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भइराखेको छ के हो भन्ने विषयमा क्युरियोसिटी जेनेरेट हुनसक्छ and then and when they get curious you eh, know they will find the time to visit your stores about near my say a curious punching with panon unsa definitely upon go say store ma upon business product ko bishay ma boos kalagi near visit garson so you ek the may mahatapurna point right the way only you follow garna awashik sa so यो चाहिँ मैले तिनवटा स्ट्राटेजी होइन फेसबुक एड स्ट्राटेजीको विषयमा तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ अब म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु थ्री रिजन्स वाइ होइन यो business needs to advertise on Facebook होइन विभिन्न प्लेटफर्म्सहरू छन् त्यसमध्ये फेसबुकमा नै किन तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने फेसबुकमा नै किन चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने विषयमा चाहिँ तिनवटा रिजन कारणहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्न गइरहेको छु है त there are plenty of places होइन तपाईँको चाहिँ धेरै प्लेसेसहरू छन् way you can advertise your business Google apps होइन ट्विटर स्न्यापच्याट नेटिभ्स यो सँगसँगै लिङ्कडिन यो प्लेटफर्म्सहरू पनि छन् किन फेसबुकमा नै तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने होइन each platform has its own pros and cons यिनीहरूको आफ्नै चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू छन् but Facebook is the place to be for people who are serious about growing business तर फेसबुक अझ धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि जो आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्न चाहन्छन् आफ्नो बिजनेसमा जो सिरियस हुनुहुन्छ होइन त्यो व्यक्तिहरूको लागि मोर एफेक्टिभ फेसबुक हुन्छ definitely money so let's dive into the three reason why you need to use uh, start using facebook ads भन्दाखेरि नम्बर वान रिजन भनेको चाहिँ you can reach more than two billion on Facebook right Facebook more than two billion हाम्रो युजर्स भइसकेको छ फेसबुकमा वर्ल्ड वाइड सो तपाईँले टु बिलियनमा आफ्नो चाहिँ फेसबुक मा चाहिँ तपाईँले एडभर्टाइज गर्दा आफ्नो प्रडक्टको आफ्नो सर्भिसको होइन in fact thousands upon thousands of new user sign up for Facebook every single day हरेक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ थाउजन्ड्स मानिसहरूले कस्टमरहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गरिराखेको हुन्छ imagine getting your brand in front of millions and billions of people तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस् त्यो मिलियन्स र बिलियन्समा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ बिजनेस प्रमोसन हुँदा आफ्नो चाहिँ प्रडक्ट सर्भिस पुग्दा हाउ यु इमेजिन होइन how you feel imagine right so त्यो कारणले गर्दा पनि फेसबुकमा एडभर्टाइज गर्नु चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै बिग अपर्च्युनिटी हुनसक्छ राइट नम्बर टू भनेको चाहिँ you can target just about anyone with your ads right तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त डिजिटल मार्केटिङमा नै डिजिटल मार्केटिङभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो टार्गेटिङ टार्गेटिङ तपाईँले फेसबुकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो राइट के के कुरालाई टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ त with Facebook ads you can choose and show your ads to select group of people group of people right भन्नुको अर्थ तपाईँले स्पेसिफिक ग्रुपलाई तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ फेसबुकमा मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ you can target them by country अनुसार तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्ट्रीको पनि स्पेसिफिक रिजन अनुसार तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ रिजनको पनि स्पेसिफिक सिटीमा सिटीभित्र पनि स्पेसिफिक जिप भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ right you can target people based on their age group कतिदेखि कति एजको तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट अनुसार तपाईँले आफ्नो सर्भिस अनुसार तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ their gender their language their hobbies and interest and so much more यो कुराहरूलाई लिएर तपाईँले टार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ फेसबुक मार्केटिङ गर्दाखेरि राइट यो कुराहरू जुन चाहिँ अरूमा एकदम एकदम लिमिट छ राइट अरू प्लेटफर्म्सहरूले पनि यो कुराहरू एक्सपान्ड गर्दै हुनुहुन्छ अझ फेसबुकमा यो कुराहरू धेरै स्पेसिफिकल्ली स्पेसिफिकली हामीले चाहिँ टार्गेट गर्न पाइन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा फेसबुकमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ you can include and exclude different demographics until you find your ideal audience तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेमोग्राफिक्सलाई कन्ट्रीलाई रिजनलाई तपाईँले एक्सक्लुड पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुड पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक्सक्लुड पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुड पनि गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँले चाहिँ आफ्नो आइडियल अडियन्स चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न हो सो त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ यो कारणले गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा एडभर्टाइजिङ गर्नुपर्छ यो सँगै अर्को छ तपाईँको चाहिँ you can even create custom audience भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ बेस्ड अन यो एक्जिस्टिङ मेलिङ लिस्ट अनुसार तपाईँले चाहिँ एउटा क्रिएट कस्ट्युम अडियन्स होइन कस्ट्युम अडियन्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो फेसबुक मार्केटिङ गर्दाखेरि र you the people who have visited यो वेबसाइट होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा तपाईँले भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई रिटार्गेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को फेसबुकको चाहिँ महत्त्वपूर्ण के अप्सन छ भन्दाखेरि कस्टम अडियन्स सँगसँगै तपाईँको चाहिँ पिक्सल तपाईँले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ पिक्सललाई तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा इम्बेड गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा रिटार्गेटिङ गर्दाखेरि फेरि सेम कस्टमर तपाईँले चाहिँ पछि पाउनुहुन्छ सेम कस्टमर तपाईँले पाउनु भने के हो त फर्स्टमा तपाईँको बिजनेसको बारेमा अवेर तपाईँको चाहिँ ब्रान्ड अवेरनेस भयो देन आफ्टर सेम कस्टमर पाउँदा मोर चान्सेस कि तपाईँको पर्चेस गर्ने so the people who have like your page and more right so त्यो कारणले गर्दा सेकेन्ड चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण रिजन हो कि तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरिको फाइदाहरू अथवा चाहिँ किन फेसबुकमा मार्केटिङ गर्ने पक्कै पनि तपाईँले यो कुराहरू देख्नुभयो राइट थर्डमा छ Facebook ads are cheap and affordable right Facebook एकदमै सस्तोमा तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो सबैको लागि चाहिँ एउटा अफोर्डेबल प्राइस छ है Facebook ads are as expensive as Google AdWords mine ads are native advertising In fact, with the granular level of targeting, you can do Facebook, right? Baneko, jun aru aru marketing platforms haru bhanda ekdamai bilkulai next level ma tapai le Facebook ma marketing garna saknuhuncha. That other platforms can only dream of जुन चाहिँ अरू प्लेटफर्महरूमा चाहिँ यो सपना मात्र जस्तै हुन्छ भने फेसबुकमा यो लेभलको चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ right it's really quite surprising that Facebook ads are cheap है सस्तोमा तपाईँले चाहिँ सरप्राइजिङली ढङ्गबाट यो सरप्राइजिङ छ सबैको लागि तपाईँ हामीले चाहिँ फेसबुकको मार्केटिङ गर्न सक्छौँ if you want to reach more people without going broke then going go with Facebook ad so मैले यो च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई किन फेसबुकमा मार्केटिङ गर्ने तिनवटा स्ट्राटेजीहरू तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ र अर्को भनेको तपाईँहरूलाई Facebook marketing Facebook ad strategy होइन फेसबुक एड क्याम्पेन गर्ने चाहिँ रन गर्ने चाहिँ स्ट्राटेजीहरूमध्ये तिनवटा स्ट्राटेजी फर्स्टमा तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ सो पक्कै पनि तपाईँहरूले यो ट्रेनिङबाट बिल्कुल धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो होला हामी अर्को च्याप्टरमा अन्य मोर कुराहरूलाई लिएर प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ see you until the next chapter